Azért támogatom jó magam is a Hősök Tere projektet, mert szeretnénk változtatni a gondolkodásomon, a hozzáállásomon, illetve hogyha egy adott szituációban majd szükség lesz a segítségemre, akkor tudjak igazán segíteni, illetve tudja magamat igazán hasznossá tenni. Arra kérem önöket, hogy önök is támogassák, illetve csatlakozzanak a Hősök Tere projekthez, mert mindennapi hősökre igenis szükségünk van.